Fuck! Kom, kom. Allee, kom maar. die bureaustoelen zijn precies ook wel aan vervanging toe. Zou jij eens lief moeten lachen tegen de directeur, hè? dan krijg je misschien een neven. Kom maar, jong, doe niet een ozel. Jesus Christ, zie dat was hard. Veel te hard. Die losse vloggers maken meer lawaai dan in de films. kom, het is terug op mij. Eh, dat maakt echt te veel lawaai. We zitten ons hier toch maar wat dood te vervelen. Wat gaan we hier anders zitten doen? Niet onnozel. Eh, kom maar, jong, geef me naar vol vertrouwen. Kom maar, jong, geef me naar vol vertrouwen. Doe niet Als ik verlies, dan zal ik wel een nieuw bureaustoel voor u